Hallo und willkommen hier zu einer schnellen Runde in Bahrain. Erstmal schön viel Geschwindigkeit durch die letzte Kurve mitnehmen. Und hier seht ihr meine alte Zeit, die ich nur mit der ABS-Hilfe gefahren bin. Und ähm, ja, diese nehme ich mit zum ersten Mal mit einem Lenkrad auf und deshalb habe ich noch die mittlere Traktionskontrolle drin. Hier relativ spät bremsen, hier bin ich sehr, sehr weit rausgekommen. Ich muss sagen, dass die Runde absolut nicht gut war, aber es war dennoch meine schnellste jemals gefahrene Runde hier. Also sehr, sehr ordentlich hier fahren. Das Rausbeschleunigen ist sehr, sehr schwer. Hier die Kurve kriegen ist sehr, sehr schwer. Relativ früh rausbeschleunigen. Und hier muss man recht weit außen anfahren und dann hier reinziehen und dann direkt wieder gegenlenken. Und das Auto kann da sehr, sehr leicht instabil werden. Hier rechtzeitig bremsen, das ist ein Problem von mir wirklich. Da habe ich sehr, sehr viele Probleme. Und jetzt kommt die schwierigste Kurve, denke ich mal, auf der Strecke. Und zwar diese abhängende Doppellinkskurve, wo man wirklich sehr, sehr viel Zeit verlieren und gewinnen kann. Ich habe im Gegensatz zu meiner schnellsten Runde hier Zeit gewonnen. Schnell war es leider dennoch nicht. Und jetzt hier ganz, ganz viel Speed durch die Kurve mitnehmen. Ich habe sehr, sehr spät eingelenkt. Man hat es gesehen. Ich habe auch wieder ein bisschen an meiner Zeit verloren. Dann hier gucken, dass man nicht zu spät einlenkt. Das ist nämlich sehr, sehr schwer, der Einlenkpunkt. Aber beim Rausbeschleunigen habe ich dann noch einige Zeit rausgeholt. Und ich bin ehrlich, in der Runde war noch über eine, war noch locker eine halbe Sekunde drin, aber ich habe es irgendwie nicht zustande bekommen und ja, es ist leider nichts geworden. Also ja, ich habe einfach keine ganze Runde zusammenbekommen mit den guten Sektoren. Und dementsprechend ist es auch nur eine 1,28,553. Aber da kann man leider nichts machen. Eine halbe Sekunde wäre drin gewesen, also eine niedrige 1,28er Zeit. Und hier das Setup für die Leute, die es gerne sehen wollen. Ich habe nichts an, den, an der Radabhängung umgestellt. Ja, das ist komisch, aber ich habe jetzt keinen Grund gesehen. Und das war's mit einer schnellen Runde hier in Bahrain. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Hotlap-Runde. Bis dann, ciao, euer Rocky.